Thank you week we're, we're conducting a week-long um, GSG uh, Gaza Sky Geeks boot camp uh, that's bringing together 57 of the top startups uh, in Gaza and training them on pitches, uh, financials, uh, and preparing them to uh, to pitch their, their startup idea uh, to an Oasis 500 investment committee for potential seed investment. بصراحة الكامب كان كثير مميز وكثير هادف بصراحه استفدنا في موضوع اللي هي ال business model موضوع ال financial موضوع الماركتنج احنا كيف نصرف لمشاريعنا كمان شغله ثانيه الاهم من هذا كله انه احنا كانت مثلا افكارنا مثلا مقتصره على غزه طبعا في هذا ال camp صارت على مستوى الميلا ريجون او مستوى العالم فالامور هذه ساعدتنا كثير احنا نوسع افكارنا ونوسع المشاريع تبعتنا نوسع ال business اللي احنا ماشيين فيه على اساس يكون في عندنا ربح اكثر واستثمار اكثر في هذا المجال. يعني استفدنا آه، طريقه تسويق التسويق الفكري تبعتنا آه، آه، طرق البيزنس موديل إيه، كيف نعمل المشاريع آه، اصحاب الخبره اعطونا كيف ليش المشاريع بتفشل ليش المشاريع بتنجح اكيد حاجه اعطانا اعطانا دفعه للامام هي يعني انه اذا كان عندنا جزء من الاحباط صراحه راح وانه انه الشركه آه. مش ما تنجح من اول مره انه لو لو مثلا فشلت اول مره ثاني مره ثالث مره ممكن نضلنا نحاول نحاول وهي هيك الشركات الناجحه بالعالم طيب. المشكله الاكبر هي المعمل صراحه لانه انا كان عندي امل اشوف الناس البروفيشنال اللي في الاردن اللي شفت كويس اتعامل معاهم آه، اتناقش معاهم قبل ما هم يشوفوا ال presentation بتاعي عشان افهم العقليه الاستثماريه كيف بتفكر هل كيف هقدر آه، اواجهها يعني انا فكرتي قويه وعندي عرض كويس بس مشكلتي تكمن اني انا لازم افهم الاخر لازم افهم هو كمان ايش وجهه نظره كان في محاضرين جميلين جدا ادونا معلومات حلوه وكثير مفيده بل بل حسنا كمان ال pitch تبعنا آه، ساعدونا في توصيل فكرتنا بشكل آه، اكثر ادق آه، حددوا لنا وين نقاط الضعف والقوه اللي نركز عليها